мороз, Колкий до слез, вечернюю зимней порой. Воздух вдохнув, веки сомкнув, Я в юность шагну, как домой. На тихом дворе совсем никого, Метель да свет фонарей. А где-то вдали с пластинки лилит поет о Венере своей. Шапки снега надев фонари за мной наблюдают во мгле. И одиноко, бесцельно бредя, я думаю лишь о тебе. Меня догоняя, бросаясь в лицо, Все носится ветер шутник, охапку снежинок, Как горсть конфетти насыпал мне за воротник. Свет в твоих окнах еще не погас, А может, недавно зажгли и даже не знаешь о том, что сейчас Влюблен я только в Лили. Письмо написал я в Болгарию ей, И образ ее на снегу Рисую в мыслях рядом с твоим, Но тебе написать не могу. А фонари качают стоят, ловлю их неподкупный добрый взгляд, И как часовые любви за мной неустанно следят. Домой прогоняя меня под пальто, Опять шалый ветер проник, И снова украдкой свои конфетти насыпал мне за воротник А дома свой новенький айдас включу И сразу мне станет теплей Лишь только лили, как будто вдали Споет о подруге своей А я буду думать опять о тебе И в комнате кровати выключу свет Услышу про море, любовь и мечту Про то, как купила билет Про белую лодку, следы на снегу И ласковый месяц апрель И я вместе с ней только молча спою Где же все это? место теперь. В окошко снежинки, как конфетти, Ворвутся среди ночи или дня, И, может, когда-нибудь Лили Случайно услышит Строптиво рвутся среди ночи или дня И может когда-нибудь и ты Услышишь и вспомнишь меня Закончилась школьная юность давно, И долгие годы прошли. Ни ты, ни Лили, ни друзья фонари не знали об этой